Sí, ojalá. Estaría contenta yo que sea así. Ah, perché rischi che te lo prenda? E poi ho oh, scritto la sembianza verifica tra mm. nuota.